конденсатор менен каршылыгы аз болгон индуктивдүүлүк катушкасынан турган термелүү контурун карап көрөлү биз конденсаторду зарядтайбыз ачкыч биринчи позицияда турат Ошонтип, конденсатордун пластинкаларында чыңалуу максималдуу жана ток булагынын электр кыймылдаткыч күчүнө барабар заряд да максималдуу жана q максимумга барабар которгучту эки абалына жылдырабыз схема аркылуу ток өтөт конденсатор разрядка чыга баштайт бирок ал дароо эмес акырындык менен разрядталат. анткени чынжырдагы токтун көбөйүшүнө жол бербеген өзүн өзү индукциялоочу экк пайда болот акырындык менен ток максималдуу болуп калат бул учурда конденсатор толугу менен разрядталат. чынжырдагы ток токтошу керек бирок ошондой эле өзүн өзү индукциялоочу экк азыр токтун азайышына жол бербейт ошондуктан чынжырдагы тог ошол эле багытта кете берет конденсатор кайра зарядталат. токтун күчү нөлгө жеткенде конденсатор пластинкаларында чыңалуу жана заряд максималдуу болот конденсатор кайра разрядка боло баштайт ток карама каршы багытта өтөт өзүн өзү индукциялоочу экк алгач чынжырдагы токтун көбөйүшүнө жол бербейт андан кийин чыңалуу нөлгө барабар болгондо аны кармап турат бул конденсатордун ашыкча зарядталышына жана системанын баштапкы абалына кайтып келишине алып келет келгиле дагы бир термелүүнү көрөлү эгерде чынжырда сөзсүз түрдө жылуулук бөлүнүп чыга турган жана электромагниттик талаанын энергиясы жоголгон оңдук каршылык болбогондо анда бул термелүүлөр эң эркин узак убакытка созулмак термелүү процессине дагы бир жолу көз чаптырып энергиянын өзгөрүшүн байкайлы эң башында биз конденсаторду жана безконденсаторду жаңы эле заряддабаганыбызда системанын энергиясы электр талаасынын энергиясына барабар болгон башкача айтканда v барабар q m квадрат бөлүнгөн эки с андан кийин пластинкалардын заряды нөлгө барабар болгондо энергия магнит талаасынын энергиясына барабар болот башкача айтканда в м барабар л и м квадраты бөлүнгөн экиге ошентип термелүү процессинде электр талаасынын энергиясы магнит талаасынын энергиясына жана тескерисинче айланат